Schon von meiner aktuellen Beirut-Reise hatte ich eine Vision, eine mobile Klinik aufzubauen. Sie soll die Ärmsten und Schwächsten, Flüchtlinge, Obdachlose und körperlich behinderte Menschen aufsuchen und kostenlos behandeln. Denn nebst der katastrophalen medizinischen Versorgung der eigenen Bevölkerung beherbergt der Libanon über eine Million Flüchtlinge in unübersichtlichen Siedlungen und Camps über das ganze Land verstreut. Unter ihnen sind auffällig viele körperlich behinderte Kinder und Erwachsene, die keine ausreichende medizinische Betreuung erhalten. Zu der bereits katastrophalen Situation ist die verheerende Explosion am 4. August dazugekommen. Sie hat das wirtschaftlich geschwächte Land mit voller Härte getroffen. Die Armen sind mit einem Schlag noch ärmer geworden. Behinderte und kranke Menschen haben fast jede Hoffnung auf Unterstützung verloren. Mir war klar, dass jede Hilfe vor Ort gebraucht wird. So habe ich meine Koffer gepackt und bin sofort auf Beirut gereist. Und jetzt hier angekommen, ist mir sehr bewusst, dass unsere Hilfe notwendig ist. Der Umbau von einem Wohnmobil, Einrichtung und Erstausstattung kostet uns insgesamt 45.000 Franken. Das ist ein Ziel, das wir nur gemeinsam erreichen können. Darum bitte ich dich, hilf uns, damit sie möglichst schnell Wirklichkeit wird. Unterstütze uns im Crowdfunding und bring damit kostenlose medizinische Hilfe auf die Straßen Libanons. Borderfree feiert das Jahr seinen fünften Geburtstag. Hilf uns, damit das Traum von mobiler Klinik wahr werden kann grenzenlosen Dank für deine Unterstützung.